әлемде әр салада шоқтығы биік болған атақты адамдардың ислам дінін қабылдауы кез келген саналы адамның соңғы табан тірейтін жері ислам лев толстой жетімді сүй олардың хақ дінмен қасиетті кітап құран кәрімге деген көзқарасы айтқан ұлағатты сөздерімен зерттеген еңбегі жеткен жетістіктермен дінге келуі хақпен қауышу хабарында Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті телекөрмендер. Ислам бүкіл әлемге нұрын шашқан Аллах тарапынан келген хақтың. Бүгінде ислам дініне келушілердің саны өте көп. Тіпті христиан отбасында тәрбиеленсе де, кейіннен мен мұсылманмын деп жаһанға жар салғандар қаншама. Гетенің есімін бүкіл әлем білет. Алайда Гетенің ислами көзқарастары туралы көпшілігіміз білмеуі мүмкін сонымен хақпен пен хаушу хабарының бүгінгі санында немістің бас ақыны гете туралы сыр шертеміз гете неміс әдебиетінің негізін салған жазушы жастайынан білімге құмар болған ол үнемі ізденісте жүруді дағдыға айналдырады өзін мазалаған тақырыптарды жыр жолдарымен жеткізуге тырысады алайда ақындық қабілет біраз уақыт үзіліс табады себебі гетенің әкесі ұлының ақыннан гөрі заңгер болғанын қалап лейпинск қаласындағы жоғары оқу орнына түсіреді бірақ сырқатының салдарынан франкфуртке қайтуға мәжбүр болған гете шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік алады 1769 жылы жаңа өлең деген атпен оның қанат қақты туындысы жарық көрді баяғыда бала кезімізде жаңағы оқып жүрген кезімізде ол кісінің өлеңдері оқулықта бар болатын ол немістің ұлы ақыны деп айтатын солай бірақ ол несімен ұлы болды деген ол кезде енді ойламайтынбыз шынын айтқанда ақын болғаннан кейін ұлы болған шығар деп жоқ сөйтсек даналық дегеннің өзі хақиқаттың өзі аллахтан келеді екен да Ақын Құлкерім Елеместің Гетенің шығармашылығын зерттеп жүргеніне бірнеше жыл болған екен. Оның өлеңдерінің мазмұнына тәнтті болған ағамыз ұлы ақын туралы былай деп ой сабақтады. Мені де сол хаққа болған ниетім Э, алхамдулилла осы э, гетоменен э, қауыштырды деп айтсам болады қызық жаңағы өзіміздің дініміз туралы жаңағы пайғамбарлардың дінді жеткізгеніне қарамастан адамдардың ішінде осы дін туралы ғұламалар не айтты деген нәрсе көп қызықты болып есептелінеді мен өзіме солай сөйтіп жүрген кезде мысалы ә, небір даналарға кезіктік мысалы толстойдың не деп айтқандығы туралы сосын гетоның не деп айтқандығы туралы сосын ә, э, гетоның мысалы жаңағы айтқанда өзім таң қалдым мәселен егер ислам аллахқа мойынсұну болса дейді да онда біз бәріміз исламда өмір сүріп исламда өлеміз дейді міне қарап отыратын болсақ э, бұл шынын айтқанда нағыз жаңағы мұсылманды жан ділімен былайшасын айтқанда сыртқы формасынан емес бір саяси формадан емес исламның э, қандай дін екенін э, қандай қағидалары бар екенін біліп алайыншы соны елге айтып жүрейін деген сияқты бір э, сондай бір жалаң күйді қабылдау емес бұл жан діліменен біз исламда қалуымыз керек йоган вольфган гете гетенің жазған өлеңдері сан алуан бағыттарды қамтыды тіпті онда адамгершілік кішіпейілділік мейірімділік сынды ұғымдар көрініс тапқан ал оның ислам туралы айтқан пікірлері ерекше әсерге бөлейді сонымен ұлы ақын хақпен қалай қауышты немістің ұлы ақыны жаңағы гете бір мың жеті жылдары мынау шығыстың данышпандарының өлеңдерін және де құран кәрімнің жаңағы тәржімасын аудармасын оқып соның ислам қабылдауына себеп болған оның шығыс пен батыс диваниінің өзін жазуы да осы жаңағы ә, шығыс даналарын оқығаннан кейін барып туындайды екен шығыс, шығыс даналарын кім оқымады дейсің мысалы жеті діні басқа оның отандастарына қаншама ақын жазушы оқыған болуы мүмкін бірақ аллахтың бір ә, құзыры гетоға түсіп яғни сол бір дана құлына түсіп өзі даналық нәсіп еткен құлына түсіп даналық арқылы дүниетану мінекей ә, әлем алдында жаңағы әдебиеттің жауһары ғана емес ә, ақыл ойдың былайша айтқанда биік шыңына жеткен жерден алланы таныған бір құл ретінде көрсетіп отыр мінекей аллах тағаланың адам баласына нәсіп ететін ең үлкен нығметі иман гете хақпен қауышу арқылы шығыс ғұламаларымен танысты сондай ақ құрани кәрімді зерттеу сондай ақ құрани кәрімде оқу арқылы гетенің әлемге деген көзқарасы өзгерді гетенің өмірбаянын алып қарайтын болсақ өзінің ә, ислам дін мен мұсылманмын деп я болмаса ислам дінін қабылдадым деген ә, сөзін таба алмаймыз мына деректермен бірақ э, сол жазған мысалы кітаптары мысалы батыстан шығысқа деген мысалы еңбектері бар сол еңбектерін қарайтын болсақ гетенің сода көптеген исламның ақиқаттығы жайында жазады да аллах тағаланың жалғыздығы жайында және мұхаммед пайғамбар соңғы пайғамбар және ақиқат дінді аллах тағаланың бірлігіне шақырған пайғамбар екенін мойындаған нелері бар және ұйқыдағы жетеу деген бір өлеңі бар екен себебі осындай даналарын алла әр жерде әр ұлттың арасына қойып сол арқылы жаңағы ақиқатты көрсетіп отыр да солар жету дегеніміз керек десе немістің немістің ғана емес батыстың жоқ батыстың ғана емес адам баласының бір ә, ақыл ой ә, даналығының бір биікке көтерілген тұлғасы дәл осы жерде сол дінге дейінгі шығармасымен көтерілді деп айтудың ешқандай қажет жоқ екен да оған дейінгі біреулер керек етіп жатқан шығар мысалы біздің абай құнанбайұлының да ибраһим құнанбайұлының да дінге дейінгі яғни дінді шын мәнінде түсінгенге дейінгі шығармасы бар мәселен шығармалар бар сол секілді гетеде де сондай нәрсе бар бұл тұрғыда гете мен абайдың ұқсастығы байқалады мәселен гете егер ислам аллаға мойынсыну болса біз барлығымыз исламда туып исламда өлеміз деген болатын ал қазақтың ұлақына абай жүректе қайрат болмаса ұйықтаған ойды кім түртпек ақылға сәуле қонбаса хайуанша жүріп күнелтпек дей отырып адамның діннен тыс өмір сүре алмайтындығын көрсетіп кетті Бір Аллаға деген сенім әр уақытта рухыңды биік етеді. Өйткені ол адамның рухани тұтастығының өлшемі болып табылады. он үшінші жылы Гетоға Испанияда жүрген неміс армиясы бір күні бір осы алақандай бір қағаз әкеліп береді екен да. Мысалы, оның ішінде арабша жазылған екен. Содан кейін қуанып бұны жаңағы ғалымдарға барып жүгіну арқылы аудартып көреді сөйтсе бұл құранның жүз он төртінші аяты кәдімгі нас сүресі екен нас сүресін оқып таңқалады ол кісі сосын бұл ә, тәңірден берілген яғни аллахтан берілген бұл бір маған бір белгі болды деп өмір бойына сақтаған екен соны содан кейінгі жерде құранға қарай үңіле бастаған араб тілін үйренген араб тілінің шырайлылығы араб тіліндегі негіз араб тілінің көркемдігі тереңдігі бұны таң қалдырады содан кейінгі жерде жаңағы бақара сүресін аударады екен емес сол өте годе восточный деген кітап жазған осы кітабында ол біздің жаңағы ә, парсының ақындарын жазған кітаптың ішіне жаңағы ә, нас сүресін келтірген нас сүресін қолмен жазған құранның нас сүресін гете 1814-15 жылдары шығыстанушы паулюс лорсбахтардан мынау араб тілін үйренген өзі жетпіс жасқа таяғанында сөйтіп ол құран кәрімнің бақара сүресін тәржімалаған гете нас сүресін оқу арқылы құран алланың сөзі екендігіне көз жетті осылайша оның қасиетті кітапқа деген ерекше құлшынысы оянды тіпті кей сүрелерді неміс тіліне аудару арқылы кітапта айтылған ескертулер мен түрлі хикметтерді халқына түсіндіруге асықты гете 1772 жылы алғаш рет құранның толық аудармасын алады содан таңданысын жасыра алмай былай дейді бұл кітап құран мәңгілік қуат күштің қайнар көзі болып қала бермек гете әрине құранға баға беру құлдың қолындағы нәрсе емес шынын айтқанда құлдың қолында құранға баға бермесе де құранның бағасы өзі аллахтың алдында екі бастан ә, дәрежесі көтерілді көтеріліп тұрған яғни аллахтың кәләмі ол шынын айтқанда одан тұтынғандар бақытқа жетеді да тұтынбағандардың соры қайнайды шынында немістің ұлы ақыны гетенің шығармаларында ә, ислам дінінің жаңағы айрықша қатты әсер еткені байқалады гетенің жазған өлеңдерінен шығармаларынан ислами сарындағы көптеген пікірлерді кездестіре аламыз мәселен онда адамгершілік имандылық инабаттылық туралы пікірлер қамтылған оның танысқаннан кейінгі әсерін ол былайша суреттейді тіпті бұл кітап мәңгілік қуат күштің қайнар көзі болып қала бермек дейді гете 1814-1815 жылдар гете профессор шығыстанушылар паулюс лорзбах және Козе гартеннен араб тілін үйрене бастады 70 жасқа толған жылы гете пайғамбарға құран түскен түнді лайықты түрде қарсы алуға қамданғаны жөнінде жазады 1814 жылдың қаңтарында гете орыс әскерінде қызмет ететін мұсылман башқұрттардың намазына қатысады ғибадат веймардағы протестант гимназиясында өтеді 1814 жылы треберге арналған хатында гете бұл оқиға туралы былай деп тебірене жазды бұдан бірнеше жыл бұрын біздің протестант гимназиясында мұсылмандар құлшылық қылып қасиетті құранның сүрелері оқылады деп кім ойлаған бұл мені ерекше әсерге бөледі гете гете туралы бір әңгіме жаздым әңгіме жазып жаңағы кете деген Э, оның былайшасын айтқанда э, өз ұлты неміс болғаннан кейін оны намыс деген ұлт деп былай кішкене немене қылып жаңағы э, намыс деген ұлттың кете деген данасы болыпты деп енді былай кішкене кішкене тергеңкіреп айттым да содан кейінгі жерде оның ар жағы және бір өлеңге ұласты мен сол өлеңді осы осы орайда оқып бергім келіп отыр мен нағыз мұсылманмын кете нұры менен алланың нұр сәулелеп тұрғалам кемеңгер боп қалғанның аллах бәрін нұрлаған жете соның біреуі аллах жанын нұр еткен ол өнердің тіреуі аллах төккен жүрекпен мәңгілік боп келеді ол хақты хақтап өткөсін құлдық қақын төледі ол аллахты өледі өпкөсін аллах жалғыз шын мықты хақсыз өлген келмейді әлемде шындықты танығандар өлмейді деп 1831 жылы, яғни қайтыс болардан бірнеше жыл бұрын, Гете өмір бойы ізденісте болған Фаус атты шығармасын жазып бітіреді. Бұл сүбелі еңбекті жазуға алпыс жыл кеткен екен. Бұл кітап әлемдік әдебиеттің төрінен орын алады. Фаус деген бұл дастанына бүкіл өзінің өмір туралы, адам туралы, тірлік туралы үлкен үлкен тұлғалы тұлғалы ойлары кірген сосын паус оқығанда бұл үлкен ойлы дүние біз бүкіл адамзат баласына нұр шашқан киелі құран түскен мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарға мәңгілік қарыздармыз гете біздер еуропа халықтары мәдениетіміздің айрықша дамығанымен хазірет мұхаммедтің ұлылығының ең бірінші сатысында ғана тұрмыз оған ешқандай шүбә келтіруге болмайды және бұдан кейін де одан ешкімнің аса алуы мүмкін емес гете жаратылғандардың ұлығы мұхаммед паралипомендер атты қолжазбаға 1816 жылы 27 қаңтарда жазылған гете ғалымдардың э, осы гетенің шығармашылығын зерттеп есімде жоқ осы ертеректе жиырмасыншы ғасырда ма зерттеп сонда ә, гетені мұсылман деп жаңағы оға шығарғанын білеміз жалпы исламға деген махаббаты ерекше болған оны ешкім жоққа шығара алмайды абдулқадыр деген бір үлкен ғалым кісі өз бір топ э, кісілермен жиналып яғни ізденушілер сол жаңағы гетенің өмірбаянын зерттейді 1995 жылы зерттейді сол зерттеу барысында оның өмірбаянын жазған көптеген еңбектерін жалпы үлкен тұлғалармен сөйлескен еңбектерін туралы зерттеп отырып оның мұсылман екеніне пәтуа берген қазақтар абайды ағылшындар шекспирді орыстар пушкинді қалай айрықша құрметтесе неміс мәдениеті үшін де гетенің алатын орны ерекше гете 1832 жылы 22 наурызда веймар қаласында көз жұмады ақын ол кезде 83 жаста болатын сөзсіз ол неміс халқынан ә, гетоның артына ерген жаңағы хақиқат таныған құлдардың ә, болмауы мүмкін емес өйткені аллах гето сияқты жаңағы өзінің ә, рухани жарықтарын жақты ғой мысалы шырақтарын жақты оның ол шырақтың ол айналаға түспеуі мүмкін емес мысалы біз барлығымыз исламда қалуымыз керек мен бұдан басқа ештеңе қоса алмаймын міне бұл гетенің ел аузында жүрген қанатты сөздері ақын өмірінде өзін мұсылманмын деп атамаса да оның көптеген шығармаларынан мұсылмандық сарында анық байқауға болады ал өзгелер үшін бұдан алатын ұлағат көп әссәламу алейкум уа рахматуллахи